どうぞああご親切いねいえ失礼いたします では志望動機をお答えください君今朝はありがとうあ今朝のいい日を過ごしてるかい 接失敗しちゃったいや君は大丈夫大丈夫だよありがとうございます社長社長社長もうろに寝過ごしなんかしちゃって 急いでくださいさあ兄さんもう社長室戻ろうそうだなさあ会長もうお遊びはやめましょう 痛くじゃな。ね <laughs>